嗨，大家好，我是妹，欢迎来到我的 YouTube channel。今天呢，要跟大家分享一组全新的居家进阶十分钟撕裂者腹肌。这一组运动呢，也是什么器材都不需要。如果你准备好的话，就跟着我开始吧，Go！准备好了吗？第一个动作，让我们先卧躺在瑜伽垫上，反向卷腹以及抬脚的变化动作。 并将两脚屈膝，从腹部处接着延伸出去，至快要靠近地面的高度，接着抬脚。抬脚的时候可以微微的卷腹，接着慢慢的下降，过程中不断的感受到腹部的出力，非常好。最后三、二、一，来我们不休息。 两脚停留在四十五度角的高度，接着轮流的下降，持续让我们的背部紧贴着地面，意味着核心持续的发力，加油！最后三、二。 一，一样不休息，屈膝，使用腹部的力量将我们的上身抬起，轮流用你的手去碰你同一边的脚，碰不到脚趾的话没有关系，碰到大概脚踝的位置。最后三，二。 咦，很好，加油！接着一脚延伸出去，延伸出去回来之后，做一个微微的卷腹，过程中慢，脚下降的时候，上身也慢慢的下降，控制好你的腹肌，开始酸了，我知道。最后五、四、三、二。 一，把我们的双脚停留在四十五度角的高度，上身不用刻意的抬起，但是我们的两手可以伸直，停在这边，记得呼吸吐气哦。最后的十五秒了，不要下沉，坚持住啊！最后三、二。 一很好，稍微休息一个三十秒的时间。下一个动作会是侧平板支撑的变化型，可以先做一个预备的侧平板，上方的手肘下压。 做一个类似转体的动作，扭转你的上肢过程中保持核心的稳定。我们的腰部是不下沉的，持续的用侧腹肌来发力。下方的手可能会有一点酸。 三、二、一，很好，不休息。让我们的手去碰我们上方的脚，手跟脚轮流的弯曲，接着延伸出去，侧平板延伸，开始吃力了，坚持住。 三、二、一，不休息，直接来到轴撑的平板支撑，轮流的碰头。碰头的时候，身体不要太多的翻转，稳住核心躯干。最后五、四。 三、二、一，很好。来，我们赶快换另外一边来进行，一样会先是从上肢的扭转，Arm Reach 开始，三十秒。最后五秒。 侧平板的延伸，手跟脚同时的伸直，接着弯曲，做一个 crunch，非常的考验核心的稳定，下方支撑的手也要强壮有力。最后的五秒了。 来到轴撑的平板支撑，碰头之后伸出你的手，像是一个长官好”的姿势。长官好，来换，非常棒。我们再坚持个十秒，可以的。三、二、一。 可以休息三十秒的时间，很快的已经来到今天训练的六十趴喽。待会下一个动作会先是从熊式的平板支撑开始。 两手撑在瑜伽垫上，从一个 bear plank，也就是我们的两脚是弯曲的，像是一个桌子一样，接着轮流的来到一个基本的平板支撑。最后三，二。 一很好，接着两个碰肩，往前一跳，往右往左轮流的跳，两个碰肩往右，往左，很好。 再来一样不休息，我们的腿先靠近我们同边的手肘，接着做一个转体，交叉的平板，向后的抬腿，一脚之后换另外一边，慢慢的做，我们不求快哦。 最后的十秒了，休息一下下。很快的来到我们的坐姿的转腹，已经是今天训练的。 最后三个动作，轮流往左往右的卷腹，延伸出去，接着双腿往腹部去靠近。延伸出去的时候慢，感受到侧腹部的延伸，接着收缩，做一个 crunch，保持你的呼吸，最后五秒。 接着双脚轻轻地靠近地面，俄罗斯的转体。我会希望你们在转体之后，接着来到上方的高度，再往侧的延伸，腹部扭转的感觉会更为的强烈哦。最后五、四、三。 二一还没有休息，今天最后一个动作，非常的简单，两腿向上的抬起，大腿前侧可能也会有一点点酸，但是最主要是腹部快炸裂啦，最后的十秒了，一起倒数三。 二一，恭喜你完成今天的训练，你非常棒哦！觉得做完有一种腹肌炸裂的一种感觉，短短十分钟的训练就觉得核心非常的有感。欢迎大家来挑战，我们下次再见，拜拜。